Witajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy recenzować produkt o nazwie Small Battlestar 200W. W środku pudełka znajdziemy naszego boxa, który jest już wyjęty, kabel mikro USB, który znajduje się w tym tutaj pudełku i różne papiery, jak certyfikaty i ostrzeżenia. Przejdźmy do e, boxa. Jako górę użyjemy Tsunami RDA z grzełką Fused Staggered Clapton wyliczoną w aplikacji WebTool. Do środka wsadzamy dwa akumulatory 18650. My użyjemy dzisiaj LG HG2. Sam mod ładnie się prezentuje, lecz farba dość łatwo schodzi, co jest widoczne na, tutaj na filmiku. Na froncie urządzenia posiadamy trzy guziki. Power, y, minus, plus, świetlacz i port mikro USB. Gdy przytrzymamy plus i minus, obraca się nam ekran. Gdy przytrzymamy plus i fire, zmienia się nam tło. Producent nie wydaje żadnych przeciwwskazań do ładowania e, tego moda przez port mikro USB. Na 67 latach, tylko prezentacja jak to działa.